mais les 10 watts ne sont pas utilisés pour monter sur le, sur le, satellite. Euh, il y, en a, quand même beaucoup moins, 4, 4, watts maximum, à cause de la longueur du cap coaxial, mais c'est un peu voulu. Hein, et la mauvaise qualité du cap coaxial. Donc le DAN converter est également issu de db 6 nt donc qui me permet, d'écouter la bande, le satellite sur la bande 433. Euh, la station est un ICOM IC 9007. La parabole, une parabole de 1m30. Et donc le taux est discipliné, je dirais, du, euh, à la station et au le converter avec un GPS DO. Et voilà, le micro, le micro d'origine et euh, sinon, quoi de plus ça va Pas grand-chose. Hein. Euh, L'antenne est une bifide, oui, c'est ça, une bifide euh, des DJ7GP. Et donc j'ai abandonné la, la réception sur, le sur, l'ordinateur. Voilà. Je pense que ça a été clair. Mais sinon, tu je fais un tour sur le site. J'ai essayé de faire comme j'ai pu l'indescriptif de la station avec le diagramme complet. Donc il doit être à peu près correct. Voilà, f 4 gg Tango Kilo 5, Japon, Japon, portable. Oui, ok Jean-Jacques, hein. avec le 100% bien sûr, euh, TK5 euh, Japon Japon, en portable là-bas dans le 31 proche de Toulouse, F4 EGG euh, e dans le 05. Ok, bon bah, pas de problème, hein. il a bien pris les, comme on appelle ça, les, conditions de trafic que tu as, bien évidemment. Et ça arrive très très bien là-bas du côté de, Chambéry. Hein. Je crois que c'est Chambéry ou Annecy, je ne sais plus. Hein. Voilà, donc euh, bah, écoute, je vais, je vais rentrer de l'autre côté avec lui, on faisait juste un essai pour voir s'il recevait avec sa petite parabole. Et apparemment, donc, il n'y a pas de problème, hein. on soit dans d'excellentes conditions, et toi, bien évidemment, encore mieux que moi. Ainsi, ah, TK5 euh, Japon-Japon, F4GG avec euh, toutes mes bonnes amitiés, et en tout cas, merci pour l'essai. A plus tard, Jean-Jacques. Ok. Ok, bah écoute, alors euh, je te dis à plus tard, hein. de toute façon je pense qu'on va se retrouver par là et 73 à la station de Chambéry. Voilà, donc je pense qu'on aura le plaisir de l'écouter bientôt hein, sur le satellite. Voilà, 73 Jean-Pierre. A plus tard, Tongo, Kilo 5, Japon, Japon portable. A bientôt jean jacques bye bye.